चलो दोस्तों अब मैं आपको आज अपने यूट्यूब चैनल में ले चलूँगा और यूट्यूब चैनल में मैं अपने आज आपको बताऊँगा कि कर्मचारी अपने एम्प्लॉय कोर्ट से अपनी सैलरी स्लिप कैसे निकालेगा और वित्तीय संबंधी जो भी उसकी दुविधाएँ होती हैं जो भी उसकी परेशानी होती हैं कि इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा उस चीज़ को वो कैसे देखेगा और वो सारी अपने एन की कटौतियाँ कैसे देखेगा उस चीज़ को शो करेगी आपकी पे स्लिप मंथली और उस और ले जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब में जाइए और आशीष ट्विस्ट के इस चैनल को सर्च करिए और उसमें जाके वहाँ पर लाल रंग का एक घंटी का सब्सक्राइब का आइकन होगा तो उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसी और भी वित्तीय जानकारी मुझसे वित्तीय संबंधी जानकारी आप मुझसे जुड़े रहिए और पाते रहिए पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे लिखेंगे आई एफ नेट यू के आई एफ यू के में जो पहला लिंक आएगा उसको हम खोलेंगे तो ये सीधा हमें अपने टेलीग्राम की पेज पे ले जाएगा उसकी साइट पे ले जाएगा उसकी पहली साइट पे जैसे ही ये आगे टेलीग्राम की साइट इस पर हम जैसे ही अंदर पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें नीचे जो कर्सर के नीचे करने पर हमें login to C T S लिखेगा दिखेगा यहाँ पर मेरा कर्सर आ रहा है इसको हम एंटर करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुलेगा हम्म, जिसको हम ओके आएगा जिसको तो हम ओके कर देंगे ये पॉपअप विंडो हमें अपनी आईफोन के नए मॉड्यूल पे ले चलेगा इस नए मॉड्यूल पर जाने के लिए अगर हम फर्स्ट यूजर हैं पहली बार अपनी सर्विस लिख के निकाल रहे हैं तो हम अपने फॉरवर्ड पासवर्ड पर जाएंगे फॉरवर्ड पासवर्ड में जाने के पश्चात यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉय को जो हमें वीडियो द्वारा प्राप्त हुआ है और मोबाइल नंबर वो जिसमें हमारी ट्रेजरी जब हमारी सैलरी को जनरेट करती है उस पर मैसेज आता है सबसे पहले सी टी एस जी के करके एक मैसेज आता है तो उस पर उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे then get get get O T P करेंगे तो छः नंबरों का एक ओ टी पी की पिन हमारे फ़ोन पर आ जाएगी ये छः नंबर की ओ टी पी की पिन को हम फिल करने के पश्चात एक नया पासवर्ड जनरेट करेंगे और उस नए पासवर्ड को जनरेट हम्म, करने के पश्चात हम होम बटन पर आएंगे होम बटन पर हमने वही काम अब सही दोबारा से करना है यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना पास एम्प्लॉय कोड लिखना है देन उसके बाद हमने पासवर्ड डालना है से यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है छः नंबरों का इसको उसी क्रम में जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में हम लिखेंगे और फिर लॉगिन में जाके इसको खोलेंगे अब लॉगिन में जैसे जाएंगे जो हमने जो भी कर्मचारी का अपने या अपना खुद का हमने डी डी को अप्लाई किया था तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा जैसे ये जो हिरी हाँ, कोर्ट था सॉरी एम्प्लॉय कोर्ट था ये एम्प्लॉय कोर्ट हमारे मुस्लिम कुमार पंत का था तो उनका ही यहाँ पर नाम आ गया उनकी प्रोफाइल पूरी खुल चुकी है इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे my profile my train reports सब सपोर्ट अगर आपको कोई भी चीज़ में यहाँ पर तकलीफ होती है तो हम सबको अपनी ईमेल कर सकते हैं जो हमारे सिक्योरिटी है द्वारा ट्रेजी द्वारा हल किया जाएगा रिपोर्ट रिपोर्ट्स में जाएंगे तो हमें फेसबुक का पहला ही ऑप्शन मिलेगा इस फेसबुक के ऑप्शन में हम जैसे ही मंथ को इंटर करेंगे तो हमारी पूरी फेसबुक खुल जाएगी उस मंथ की जिस मंथ की हमें चाहिए जैसे जनवरी दो हज़ार बीस की हमें फेसबुक चाहिए तो हमने फेसबुक खोली उसमें हम अपने एन पी एस की डिरेक्शन और संपूर्ण जो खाते कैसा पैसा आ रहा है नेट सैलरी आ रही है उसको देख सकते हैं और जो डिरेक्शन है उसको देख सकते हैं जैसे एन पी एस है इनकम टैक्स है जी एस सेविंग है बी एस पे है वी है एच आर ए है बिल अलाउंस है या आने वाला कोई भी इंक्रीमेंट है जो आपको मिला या नहीं मिला उसकी सारी जानकारी आपको इस पेपर से मिल सकती है और पुराने कर्मचारियों के लिए एक ऑप्शन और है G P F click G P F deduction यहाँ पर से हम जी पी एफ क्लिक और जी पी एफ डिडक्शन अपना देख सकते हैं तो अभी तक और माइक प्रोफाइल में हम अपनी फ़ोटो सीन पास कुछ भी इसमें डाल सकते हैं माइक लेन में वो क्लेम जैसे कोई आपने मेडिकल क्लेम किया है या कोई अपना जी पी एफ एडवांस निकाला है तो उसकी जानकारी कि वो निकल रहा है या नहीं निकला है क्या हुआ उसकी सारी जानकारी हम यहाँ से मिल सकती है तो अभी के लिए बस इतना ही आगे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने ताकि मैं आने वाले समय में उसमें सभी नोटिफिकेशन आप तक न्यूज़ को मिले और सब्सक्राइब करके भी कहीं निशान जरूर दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहे आने वाले समय पर मैं उसमें जानकारी एक दूसरे की जानकारी दें धन्यवाद